guys, what's up again? So by the way, my name is Cherry Amor Belmonte and this is my mother. What is your name? I'm Chichoy. <laughs> I'm Chichoy. well, I'm Nipin. E <laughs> ka mo, E. e. Say ah. Oh. <laughs> Say ah. ah. Oh. Say ah. Eh. Ah. Ah. Tuturuan kita, ma. Ako sa'yo. Tuturuan kita. Tuturuan nga kita. Ewan. Sabi mo, ah. A, E, E, O, O. Kaya mong ngipin ko sobra-sobra. oh. Ayoko, <laughs> ako, ikaw sobra ako kulang. Ako wala. Ang sabi ng mo, sobra. E, mm, ako, Ikaw. ina, wala. Walang ipin. Mahal. Wala ka ng Tiktok tayo. pustiso. Pustiso kailangan. Ma. Ma. Oh, <laughs> Tayo ko ulit, ma. Ayoko na, no? Hindi tumigil ka na. Tapahong ka. Tama na yun. Yun! Nakasawa na yung iba naman. Sasawa na ako. Iba mo naman, iba ano? naman. ano? Ice cream. Ay, ganyan, ma. It's really hurt. Ay, tara, ma. Yun na. Yun na. Yun na. Tara. Turuan kita. Turuan kita. Tayo ka, mama, ulit. Tayo, tayo, tayo, tayo ulit. Turuan kita ulit. Tara, no. Ano, tumayo. Tayo, ang tawad naman. Ang laki-laki pa ako laki ano, ng katawan mo eh. Tamad-tamad. Dali ma. Tayo. Tayo ka. Bakit bawasan yung taba-taba natin dyan? Masakit yung ako. Hindi, saglit. Hindi, hindi ka tatangtaw. tayo. Tingnan, siguro toilet. Ah. Ako na likod ko. Tayo ka, tayo. Ibigyo ng bayan Dali na! One, Parang two, tayo! Ikaw muna, bigyan kita. Hindi, basta Ikaw tayo, muna. tayo ka muna. Ikaw muna. Ang taya ni mami. Busy ka. Taba-taba, yayo, wanti na mo, lakas Wala pa- ng tiyan. Wala pa kong bra. Oh, sige, dito tayo mamayo. Oh, ang taong-taong. Ang taong-taong. It really hurts. Ganyan, ganyan. Ano ko? Heard Sarah. Ganyan no, ganyan no. Rock and roll. Rock and roll. ma, kaya mo ganito? Oo. Ano ba yun? Ganito ma. Ganyan mo oh. dito. <laughs> tayo magkakaroon permito. Hindi, magkakaroon tayo. Brian. Kuya Will, kamo. Oh, Will! Kuya Will! Willy, Willy, Willy, Willy. What, what, What's your name? <laughs> Shout out, kamo. What's your name? What's your name? Ah, Kuya Will, manood ka ha, para sa'yo to. Ganyan, mama, oh, ganyan. Oh. Ayun, hindi ganyan, ganyan. Ano? Ganyan. Para si Samsam. Sa papay, oh. Ganyan ako. Oh. It really hurts. Ganun, oh. It really hurts. It really hurts. It hurts. Ano pa? Babalik sa pagod na. mo? Ah, panawagan sa'yo, Kuya Will. Lagi akong nagpo-post ng number mo. Ano? Wala pala sa kabilang bahay. Wala kayo pera. Tulungan mo kami. Ha? Pamela, wan igalaw katawan. Pamela, tung ikimbot ang galit ko. dili ako rin. Barbaktik. Ano siya naman yun? Barbaktik. Barbaktik. Ano ako na ano? Wala Napagod na ako ma. Pag ginagawa mo kasi. Parang ang buwang dyan. Nagbaliw naman na ako. Nabaliw ko na sa puller. Malilipat din mo? Hindi ko si kuya mo. Sabi, parang siya. Ang sakit, ang sakit. Wala pera. Hindi, baka lipat ako. Pwede naman yung bahay kahit himintin ba? Lipat na nga kayo dun. Oo nga. Eh, makasama ko para kayo lumipat eh. Iwan ako sila. Ah, doon ka na. Oo, ako sila. Meron ka, meron ka din sana. Meron ka din sa doon. Ma! ha, ah, gano'n. Oo. Tapos, Ayoko nga <laughs> Ikaw na lang. You know I'm gonna get